τι, τι ξέρετε, α, δύο λεπτάκια. Τι ξέρετε για το πόλεμο στην Ουκρανία, στο Ντομπάς. Πολύ λίγα πράγματα. Ε, μήπω ξέρετε για ποιο λόγο η ελληνικά MMD δεν μιλάει σε αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι δεν είναι το άμεσο ενδιαφέροντο. Δεν θεωρούν ότι είναι εθνικό ενδιαφέρον. Ε, έχετε κάτι ακούσει σε αυτά τα θέματα. Ποιο φταίει σε αυτό το πόλεμο, Ρωσία, Ουκρανία, Γερμανία, Ηνωμένε Πολιτείε. Δεν το γνωρίζω, δεν δεν έχω ενημερωθεί. Εντάξει, ευχαριστώ. Μήπω ξέρετε τι ξέρετε για θέμα το πόλεμο στο Ντομπάς, στην Ουκρανία. Δεν έχω ακούσει καθόλου. Δεν έχετε ακούσει καθόλου, ναι. Πάμε, δεν έχω ε, εντάξει, καλά, ευχαριστώ. Τι ξέρετε για το πόλεμο στην Ουκρανία. Λίγα πράγματα. Θέμα πόλεμο στην Ουκρανία. Τίποτα. Τίποτα. Μόνο ο Πούτιν. Ε, τι ακριβώ. Ε, η ερώτηση, ποιο φταίει στο πόλεμο αυτό, το δικό σα γνώμη. Ο Ρωσία, ε, Ουκρανία, η ε, Γερμανία. Ε, η Ουκρανία, αυτή είναι την Αμερική. Η Ουκρανία έγινε τάση απόσχεση από τη Ρωσία. Και, αλλά πιστεύω ότι, είναι, ότι είναι, έχει να κάνει με σχέδιο, είναι σχέδιο, δεν είναι τυχαίο. Έτσι, η σύρρα της Ουκρανίας ε, με το που ξύπνησε το πρωί να κάνει πόλεμο. Και πιστεύω ότι είναι λάθος τη Ουκρανίας. Είναι δηλαδή λάθος της Ουκρανίας και των πολιτών τη βέβαια και πιστεύω ότι έπεσε θύμα μιας ε, προπαγάνδας δυτική. Ε, το δικό σα νόμο, για ποιο λόγο η ε, ελληνικά MMG δεν μιλάει σε αυτά τα θέματα. Ορίστε τα ελληνικά μας μέντια δεν μιλάει σε αυτά τα θέματα. Ε, τα ε, ε, ε, τηλεόραση. Έχει πολιτική φιλοαμερικανική και όχι φιλορωσική. Γι' αυτό. Mm -hmm. Τίποτα. Μας φταίνει η Εσείς ξέρετε κάτι σε αυτά τα θέματα. Όχι. Τίποτα. Ξέρετε κάτι για το πόλεμο στην Ουκρανία. για Για πόλεμο στην Ουκρανία δεν ξέρετε καθόλου. Συγγνώμη κορίτσα, ξέρετε κάτι για το πόλεμο στην Ουκρανία. Εντάξει, καλά. μια ερώτηση. Ξέρετε κάτι για το πόλεμο στην Ουκρανία. Όχι. Ε, εσείς ξέρετε, κάτι για το πόλεμο στην Ουκρανία ή όχι. Όχι. Καθόλου. Παιδιά, ξέρετε κάτι για το πόλεμο στην Ουκρανία ή όχι. Τα ξέρουμε όλα. Τι ξέρει, πε μου. Πολωνό είμαι. Πολωνό. Ποιο θέλει στο πόλεμο. Δεν με νοιάζει ποιο θέλει. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα. Τι γίνεται τώρα. Ε? Τι γίνεται τώρα, ε, τώρα. Μπαίνει η Ρωσία εκεί, κάνει τα δικά τη. Ναι, τι ακριβώ κάνει. Να με τραβάτε. Εντάξει, είναι δημοσκόπηση. Ε, εσείς, εσείς μου είπες ε, κάτι, πες μου. Με τους Ρώσους κάτι έχω ακούσει, αυτοί έχουν κάνει μαλακία και έχουν αρχίσει τον πόλεμο. Εσύ πάλι το ίδιο είναι Πολωνός ή όχι. Εγώ από Μολδαβία είμαι. Συγγνώμη, μπορώ να σας κάνω μια μικρή ερώτηση. Ε, τι ξέρετε τα θέμα πόλεμο στην Ουκρανία. Τι. Ξέρετε ότι υπάρχει πόλεμο στην Ουκρανία ή όχι. Υπήρξε. Α? Υπήρξε βιντεοσκοπή. Ναι, Υπήρχε ναι, πόλεμο. Όχι τώρα, τώρα υπάρχει τώρα. Υπάρχει τώρα. Δεν ξέρω. Δεν θυμάσαι που... το ξέρω. Που η Μέρκελ... Δεν το ξέρω, σε βιντεοσκοπή. Δεν πειράζει, θέλω. Λοιπόν, που ρίξανε την νόμιμη κυβέρνηση τον Γιαννούκοβιτς, mm τον έριξαν που ήταν εκλεγμένος κανονικά και βάλανε κάτι σε επάνω. Γιατί, μην σε ρωτάω. Ε, μήπως έρθει ελληνικά ε, ε mass μέδια δεν λέει σε αυτά τα θέματα, δεν μιλάει. Δεν ακούω κατάλαβα. στην Ελλάδα η, ε, τηλεόραση, οι εφημερίδες δεν μιλάει φουλου. Όχι. Για ποιο λόγο. Επειδή είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, επειδή είναι εκεί πέρα, έχουν πάρει μια απόφαση όλοι μαζί να είναι με αυτού που βάλανε, από ό,τι έχω ακούσει, είναι φασίστες αυτοί. Ποιος, ποιος φταίει σε αυτό το πόλεμο τέτοιες. Ρωσία, Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Ουκρανία μαζί με τη Γερμανία και την Αμερική. Ευχαριστώ.